quatro quatro pés no buraco E até onde eu sou grato E o nome dessa é bandida Os na boca do saco